जोन में गया क्या कि भाई में भाई को नहीं आया भाई वो समझ में नहीं आ रहा भाई जोन में गया क्या भाई ये मेरा बॉट आईडी है भाई आईडी देख के क्या भी को बोले यार मेरा प्रो आईडी भी है भाई वो विजय के गेमर मेरा चैनल में अभी वीडियो डाला देखो भाई चैनल में जाकर देखो यार मेरा चैनल में कोई भी वीडियो की देखो विजय के मत उसमें भी कष्ट खेला मैं देखो वीडियो ठीक लगी हो तो देखो तो जय गेमर बोले तो ऐसे रहते थे मैं मार्टेड में खेल रहा हूँ इसमें एक कस्टम नाइट मेरे वीडियो लाभ हो जाती भाई इसके लिए स्क्रॉल करता है मेरे को नहीं मार सकता भाई तू अब भी जोन में गया भाई भी कहा था लोड में पाई काट दिया मैं फर्स्ट ब्लड यार बुलेट नहीं दबी यार भाई साहब बुलेट नहीं दबी यार अरे यार मुझे दोनों First blood. राइट यहाँ करेंगे First blood. blood.